දන්නවද ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අතින් අල්ලන ආකාරය අනුව පෞරුෂත්වය ගැන කියවෙන දේ ඔත් තනි අතින්ද ෆෝන් එක අල්ලන් ඉන්නකෝ ඕ හරි තනි අතින් තනි අතින් ෆෝන් එක අල්ලන් ඉන්න කට්ටිය ඒකෙන් කියන්නේ ඔයා හොඳ පෞරුෂයක් තියෙනවා ඔයාට ඔයාගෙන හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා ඔයා ඒක සහජයෙන්ම ලබාගත්ත දෙයක් ආත්ම විශ්වාසය. අනිත් ඇත් එක සම්බන්ධතා පවතනකට ඉතාමත් සිහි බුද්ධියෙන් කටයුතු කරන. හැබැ ඔයාගේ මේ සර්කල්ලකින්න ඉතාම සීමිත පිරිසක් විදරයි. හරිනේ නේද ඔයයි මයි තව දෙතුන් දෙනයි ඉන්නවා. හුද කලාවට කැමතිද. ඒත් සර්කල්ලෙක් කොහොම දඳන්නේ. හුද කලාවට කැමති කටිය තම තනි අතින් දුරකතනය අල්ලන්න දුරකතනය යටින් අතක්තියාගෙන මහපටැගිල්ලෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක්න ස්කල් කරන්න මහපටැගිල්ලෙන්න්නම් දුරදකින නුවනක් තියෙන කලින් ප්ලෑන් කල තම ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ එක්කෙනෙක් අනිත් අයත් එක්ක බැලුවම එක්කෙනෙක් එක පියවරක් තියෙනවන ඔයා ස්ටෙප්ස් දෙකක් ඉස්සරහෙන් ඉන්න අය කෙනාට වඩ ප්‍රවට්ටන්න ඔයාට හොරෙන් ගේම් ගහන්න කාටවත් බෑ හැබැයි අර තනි අතින් ෆෝර්නක යටින් අතක් තියාගෙන මහපටැගිල්ලෙන් ස්ක්‍රෝල් කරන පුද්දලායන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වෙලා තියෙන්නේ ආදරයක්ත් එක කටයුතු කරන්නකොට ඔයා හරිකට හිතරිදව ගන්නවා අප්පා මමත් මේ එහෙම තමයි තියන්න. අත් දෙක මාර අත්ලගෙන ෆෝනක පාවිච්චි කන කට්ටින අදකින් ටකටකටපට කාල අන්න ඒ වගේ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවානි හරිද එයාලා තීරණ ගන්නකොට මාර සහර්ථක තීරණ ගන්න පට පිටාවට ගැලපෙන විදිට වැඩ කරන්නවා හැම පරිසරයකටම ගැලපෙන විදිට සාර්ථක කරගන්න වැඩ කරගන්න දන්නවා ආදරය සම්බන්ධයෙන් බැලුවම වෙනස්සෙක්. අත් දෙකම වැඩ කරනට එයා කොච්චර ට්‍රයි කලත් එයාගේ මේ ප්‍රශ්කට ලංවෙන්න හරියන්න අරත් දෙකින් අල්ලම් පටපට ගලා ටයිප් කරනයට මේ කියන්න හෙමයි ගොඩයින කොච්චර ට්‍රයි කලත් එයා ප්‍රශ්කට වනත් ලංවෙන්න ඒක හරි අමාර ඔෆිස් එකේ වැඩ වනත් තීරණ ගන්න කොටනම් අන්තිමයියා දැරුවම අපි හොඳයි නේද දැනට එපමණයි තව මම රිසර්ච් එකක් කල්ල හයාගෙන තුරටික කියන්න ඒකෙන් දැම් මේ අපි මේ දැම් මේ අතින් අල්ලන විදිියනුවත් එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් තාක්ෂණය වෙනස් වනකොට අපිට දැන් හස්තරයකාම බලබල ඉඳලා බෑන අයි පිමකක්කර යලුත් දෙවල් හොයාගන්න නොනවට රිසර්ච් කරන්න. අතින් අල්ලන විදිය ඇතට දැන් අපි මෙහම ෆෝන් එක අල්ලන විදි අනුවත් කියන්න පුළුවන් අපේ මොකක්ද වෙන්න පෞරුෂය කෝමත ලව් එකට මොකද වෙන්න ගෙදරට මොකද ඕක කියන්න පුළුවන් අත්දකීම පටපට ගාලා ටයිප් කරන කට්ටිය ඒකනේ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් හරිනේ ඔයා කිව්ව හරිනේ හරිද මං කිව්ව ටික ගැන තනියතින් මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න හරි මෙහෙම එතර හරිනේ එතර ආදරේ ලඟෙන්න පුළුවන්නේ පුළුවන් පුළුවන් <laughs> ඒකනේ කියන්නේ චරයිනේ අඩු දැම්මේ මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් එක අල්ලගත්ත මේ ආකාරයෙන් අල්ලගත්තා නම් ගැටලුවක් නෑ මල්ල තේරුණානේ කියපු කතාව මට කියන්න කරන්න කියල දෙවනිට කිව කාරණය මද ස්ට්‍රල් කරන්නේ ෆෝන් එක මොද අල්ල උඩ තියාගෙන මාපටැගිල්ලෙන් එයා මෙහා කරන්න තිම්බං එහෙම නැතුව මට කියහංක බාන්ඩ වෙන පුල <laughs> වෙන විදිියක් කොහොමදම මේ ෆෝන එක ඔබන්න කියලා තිහල්ලන්නතු මට මට කියන්න බන්න ඇගිනි දෙකස්ේ ෆෝන එක ගන දබරැගිල්ලෙන් පුළුවන් කියලා ස්ක්‍රීන් එක හරමට ඉඳලා ඉඳලා කිව්වා ඕන් කතාවක් කිතු <laughs> මට කියන්න බන්නගේ චික්කිනියගිල්ලෙන් කවුද උඩ පල්ල හවන කියලා මොකද චික්කිනියගිල්ල කියලා ඔන්න චින්දුවත් දාන්නගේ අනේ ඔයාටත් මම මේ හොයාගෙන ඇවිල්ලා ගියා කිව්වම විශ්වාසට.